Video ini diterbitkan untuk sambutan Minggu Kesedaran Autism Peringkat Daerah Segamat sempena sambutan Hari Keputeraan Sultan Johor 2016. Allah. Hai, saya Dr. Hafiz dari Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Segamat. Hari ini saya akan bercerita mengenai autisme. Autisme adalah satu gangguan perkembangan saraf otak yang kompleks yang kekal sepanjang hayat. Mengakibatkan masalah interaksi sosial, komunikasi verbal dan non verbal, serta perlakuan yang berulang dan terbatas. Masalah-masalah ini biasanya timbul seiring dengan perkembangan kanak-kanak dan biasanya kanak-kanak autistik ini nampak berbeza dengan kebanyakan kanak-kanak yang lain. Autisme ini adalah suatu keadaan di mana seorang kanak-kanak mempunyai masalah dalam berkomunikasi dan memahami perasaan serta pemikiran orang lain. Ini menyebabkan individu autistik sukar untuk bertindak balas terhadap perlakuan, mimik muka, sentuhan dan bahasa. Penyebab sebenar kejadian autisme masih belum benar-benar difahami tetapi bukti-bukti saintifik menunjukkan autisme ini terjadi akibat daripada gangguan genetik dan faktor persekitaran ada pihak yang menyalahkan pemberian vaksin tetapi pendapat itu terbukti tidak benar. Autisme ini adalah gangguan yang mempunyai spektrum yang luas dan boleh melibatkan gabungan dari pelbagai jenis kelainan. Seorang individu autistik itu masing-masing berbeza antara satu sama lain. Ada yang mengalami gangguan teruk tidak bercakap, perkembangan diri terbantut, perlakuan-perlakuan tidak masuk akal hingga kepada individu berkemampuan tinggi yang aktif tetapi mempunyai masalah untuk bersosial, minat yang terbatas dan masalah dalam komunikasi. Kementerian Kesihatan Malaysia merekomendasikan kanak-kanak berusia 18 bulan hingga 3 tahun untuk menjalani saringan MCED di mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan. Terdapat berbagai jenis gangguan yang spesifik terhadap individu dan ini dapat menyebabkan masalah autisme ini lambat dikesan dan mendapat terapi yang sewajarnya. Bayangkan anda bersendirian berada di dalam satu komuniti yang berbeza dengan komuniti anda. Anda tidak memahami bahasa mereka. Begitu juga dengan mereka yang tidak memahami anda. Setiap yang mereka lakukan terasa aneh dan tidak masuk akal. Dan semua lebih bising dan heboh dari kebiasaannya. Dalam keadaan kelangkabut ini, anda akan melakukan apa sahaja yang anda mampu untuk mendapat sedikit kedamaian meskipun dengan mencederakan diri sendiri atau orang lain. Individu autistik merasa cinta, bahagia, sedih dan sakit sama seperti individu lain. Jangan sebab cara mereka menzahirkan perasaan ini berbeza dengan kebiasaan umum, mereka dianggap tiada akal. Autisme tidak boleh diubati tetapi terapi tingkah laku dan terapi pendidikan didapati sangat membantu kanak-kanak autisme dengan berkesan. Namun begitu, ubat-ubatan psikiatri juga turut diberikan bertujuan untuk membantu mengurangkan gejala-gejala yang berkaitan dengan autisme seperti keresahan, kemurungan, gangguan obsesif kompulsif masalah tingkah laku yang sukar serta masalah hiperaktif. Semua orang berperanan membantu menyebarkan kesedaran autisme. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda. Kami sedia membantu.